あのなゆきゆうが本当に行きたい小学校があるんだったらいいけど莉子ちゃんが好きだからって小学校を決めるのはねお受験する頑固だなどれにいたのかねてっちゃんには似てないよねてっちゃん優柔不断だもんねかしい私はね優柔不断じゃございませんよ優柔不断でしょ優柔不断じゃないよ頑固だろ俺と違ってば頑固じゃない優柔 はようラブラブだな <laughs> いいな男の子は遅刻しそうになったら走っていける小学校通ってランドセルを放り投げて遊んでんのが一番なんだからそうだけどお受験のことは勇気がこの家に来て初めて自分からやりたいって言い出したことだよそれを無視するっつうのはな無視無視無視諦めることも覚えさせなきゃダメなんだようまくいかないのが人生なんだから そうだよねうちだっていきなり子持ちになるとは思ってなかったもんあらその話に戻っちゃう戻るよお受験問題もそこから来てるんだからまあうちに金さえあればね私立に行かせるって選択肢もないわけじゃないけどもなうち貯金あるよ100万ちょっとああちょっと今前の奥さんにお金借りてることがバレた時なんで100万あるんだって言わなかったってそんな顔したでしょあのね それはてっちゃんの借金であってうちには関係ないもん分かってますよでもなあゆもし勇気がお受験に受かったら100万じゃ足りないぞ入学金教材費寄付なんつって何百万もかかんだから嘘100万でも足んないの足りないよだから私立の小学校なんてのはうちには縁のない話なんだよそうねうちの莉子ちゃんは一応緑山が第一志望なのあそこ制服かわいいし 리코의 엄마에게서 입시 학원의 정보를 얻으려는 아요. 하지만 다이키의 엄마는 그런 아유의 모습이 마음에 들지 않습니다. 無理よ蓮君だって大輝だって2年も前からお受験に向かって特訓してるのよ今からやったって間に合うわけないじゃないの やれるもんならやってごらんなさい会長これから塾に行きますけどゆうきくんも一緒にいかが 手ついては来れないってあなたもわかるでしょうからぜひお願いしますいよいよ受験が近づきました気を引き締めてお勉強いたしましょうはいでは次数字並べで集中力を高めますはいいきます1 1 5九二三七。4ち九二三七よ。次。いち九二三七四六。九二三七四六ゼロ。 はい次の人いきます1 5 9 2 3 7惜しかったわね蓮くんはい蓮くんの次の人159237460よくできましたねすげえゆきいい気にならない 後は禁止と言ったはずですもう一度声を出された時は外に出ていただきますすいませんはい仲間外れの問題です蓮くんはいこの中で仲間外れはどれですかかぼちゃですどうしてですかかぼちゃだけ土の上になるからですよくできました隣の人 この中で仲間外れはどれですかスプーンですどうしてですかスプーンは一つで使うからですよくできましたいや退場一、二、一、二、一、どうしたの飛びなさい 子さんですねありがとうございますこんな時期に他のお子さんについていけるのは稀有なることです今からじゃ絶対についていかれないって言われたんですけどこれからでもこの子お受験受かりますかゆうきくんには可能性があります優秀なお子さんにはいろいろ選択肢を与えてあげて才能が花開くようにしてあげるのが親御さんの務めであり我々の塾の務めですからね 頑張りますただお受験は今日のようなテストだけではありませんいくら祐樹君が優秀でもお母様が今のままでは親子面接で間違いなく落ちてしまいます親子面接입시의학원에서유키의가능성을본하요본격적으로유키를지원하려고하는데っと決めつけないでよいろいろな選択肢があるんですからね何になりたい歯医者さん きなんで歯医者さんになりたいんだ蓮くんかっこいい車に乗ってるからうんお前車も好きなのかうん電車と車いいかゆき金持ちになりたいなんて目標は間違えてる本当に歯医者さんになりたいって言うんだったらいいんだぞだけどいい車に乗りたいからなんてのは最低だ歯医者さん何カッカしてんの分かってないんだよああいうもん いくらかかると思ってんだよ私立なんて川野公立だと教育費がかからないっていうのは錯覚なんだよそうなの、うん、そうなんだよいいかそうなんだぞ私立も小学校に入学したらさやれ入学金だ寄付金だこれいろいろかかりますよただ そのまま大学に入学できたらさ塾の費用とかかかんなくて済むじゃんかだから全てにおいてのただだよこれ逆に公立に入学した場合だよ逆に公立に入学しちゃったらさやはり授業料そして入学金これ安いですよこれ安いけれどもさ中学受験高校受験大学受験さあこのままこの全部にお前塾の費用かけてごらんなさいよ結局のところ私立に入れるのと同じぐらいの金がかかるっつう話ですよだから公立に行って 塾にも行かせなきゃいいんだろうんいやそういう子はなほとんどいないんだよ今だけああそうそうそうそうそうそうそうそうそう、ん、そうなのか俺はうちのさ娘もさ、うん、本当はさ中学私立に入れたかったんだよ女の子だしさたまもそんなこと考えてんだ一応親だからねみんな考えてんだな当たり前だろお前 どうぞお構いなく한명이라도더많은아이들을사립초등학교에보내유치원의위상을높이고자퇴치를설득하러온원장선생님すいませんお待たせしましたいえこちらこそお仕事中どうもすみませんとんでもありませんあのねこの間うきが体験入学した塾の先生から園長先生に電話があったんだってえー、修育塾の先生がゆうくんの聡明さに感動してお電話くださったんです聡明っ 言われましても私の子供ですからねゆうきくんこの頃はすっかり縁に馴染んで他のクラスのお友達にもとっても人気があるんですよそうなんですかお受験塾で型にはめられるお子さんが多いんですけどもゆうきくんは個性的でその上聡明で可能性あると思うんですでも可能性と言われましてもその可能性を生かすのが親の役目なんだってばてっちゃんね 今度の日曜日に塾主催の公開模擬面接がありますお父様一度行ってみてはいかがでしょうか行こうよてっちゃんね行こう行こうもう行こうってばお父様に伺います、はい、お子さんの長所はどういうところだとお考えですか思いやりのある 優しい子だと思いますお母様に伺いますお子さんの短所は優しすぎて他のお友達のことを優先的に考えてしまうところでございます蓮くん好きな食べ物は何ですかはいお母様の作ってくださるビーフシチューとクレームビリュレですお父様は伊勢田大学にお勤めですが 今の初等教育についてはどのようにお考えですか格差の認識を学ばせるべきだと思います経済的格差も教育格差もある程度存在するのは仕方ありませんそのことを認識しながら他者に対する思いやりを持つことこそが人間として大切なことですからお母様はどう思いですか夫と同じでございます大輝くん 父様やお母様とはお休みの日に何をして遊びますかドライブに行ったりミュージカルを見に行ったりしますミュージカル好きですかはい最近どんなミュージカルを何を見ましたかえっとライオンキングでしょうねお母様は口を出さないでくださいあすいません大輝くんライオンキングの他に好きなミュージカルはありますか 母様に伺いますゆうきくんの長所はどこですか人の気持ちがわかるところですお父様ゆうきくんの短所はどこですか短所短所ですかお母様いかがですか無口なところですもうちょっと喋っていいんじゃないかなって感じがしますねゆうきくんお父様のお仕事は何ですか髪の毛 美容師ですお母様ゆうきくんはどんなことが得意ですか電車ですむちゃくちゃ詳しいですどんな時にゆうきくんを叱りますか挨拶がない時ですどんな時にお子さんの成長を感じますか主人の真似をして私のことをあゆって呼んだりするとああ子供は親を見ていろいろ覚えるんだなって思いますお子さんが生まれた時どう思われましたか 様同じ質問ですはいとても嬉しかったです生まれた時からこの髪の毛でしたから유키의입시준비를하면서점점변해가는아유태치는그런아유의모습이걱정되는데 質問11の模範解答は、私の命が次の命を世に送り出したという感銘と、母となったという責任に涙があふれました。くだらねえ。よし、これでいこうまだ産んだことないから分かりませんでいいんじゃないの私の命が次のバレるだろう !16 歳で勇気産んだことになっちゃうんだよ 16歳のお母さんだってありえるじゃん嘘つくことないでしょっつうの普通の嘘じゃないもん嘘に普通も普通じゃないもないだろなゆき嘘は嘘だよなどうせ嘘つきだよどうせ勇気はうちの産んだ子じゃないよああいうお受験するって言い出してからちょっとおかしいよどいてゆき こんなことしてまで本当にお受験するのかこれ見たかこれその他の注意点お子さんもお父様も髪の毛はもう少し短くなさった方がいいと思います冗談じゃないよなこれこそ親子の印だよな塾の先生とは何様だよお父様の汗が少し気になりました本番では水分の摂取を控えてください うるさいっつうのちょっと投げないでよ大事なもんなんだからだから俺は受験には反対なんだよ逃げるんだあのさこの模範解答を暗記して思ってもないことを面接で言うってことは親にも子供にも演技しろってことだよね演技の上手い方が小学校の先生騙せるってことじゃないかそんなの本当の試験って言えんのかよ そんな試験受ける気ないねいちゃもんつけないでうちのお父さんは美容師だっていうのは嘘じゃないでしょ演技じゃないでしょ受験の話するあゆ好きじゃないよもういいてっちゃん面接欠席していいからものすごく不利になるけどうちとゆうきと2人で頑張るからねえゆうきそうしてくれよ水分控えろなんてお前干からびちゃうよ俺 出して元気だよ <laughs> 勇気がやるって言い出したことだもんじゃあとことん頑張るの본격적으로입시준비에들어가는아이와유키これ覚えてね うに組み立ててみましょうはい頭いいじゃあもっと難しいのいっちゃうかなじゃあね先生が食べ方を見てるんだってだからゆうきも上手にお団子を食べましょうはいどうぞまずは ただきます違いますまずはこれでお団子を串からこう外して食べるクマさんが手を挙げて鏡の前に立っています鏡にはどう映るでしょうかはい丸つけてはい正解同じところで飛んでる場合って言ったでしょ泡は勝手に動くんだから

まあでもそれなりに生きてるからね訳さなくていいも分かんないけどできないよりできた方がいいでしょ、ね、そうだよ必死にやってる時にしらけたこと言うんじゃないよあはいはいゆきもう帰るよお願いしますはい1と2今ああもうちょっと迷っちゃダメだよ一回成功すればあとは簡単なんだからよしもう一回疲れた と勇気はどうしたの勇気がお受験したいって言ったからみんな力貸してくれてるんだよできないことを克服してこそ人は強くなるし成長するんだからお受験は遊びじゃないの分かってるでしょあゆ嫌い今なんて言ったそんなあゆらい誰のためにこんな必死になってると思ってんのふざけないでうーん 叩いたんだっていいんじゃないか親は怖いもんなんだって分からした方がいいんだよたまちゃんから聞いたのうん勇気が莉子ちゃんと同じ小学校行きたいって言ったからお受験頑張ってたんだろ勇気のために違うんだうん違うの勇気のために頑張ってたんじゃない 自分のためだ俺はお受験には反対だけど愛は勇気のためによくやってくれてるなって思ってたよほらこの張り紙だってさ張り紙だって勇気のためじゃない何言ってんだよ悪く悪く考えんなよ意地になってたんだ意地なんとかして勇気を合格させるんだって うちは本当の母親じゃないしお腹痛めて産んだ子じゃないから落ちたって言われたくなかっただからちゃんとできるんだってとこ見せようって意地になってたああもう無理しちゃってばっかみたい嘘ついたって合格すりゃいいなんて勇気の前で平気な顔で言っちゃってさ嘘つくなんて最低だ もうこんなんじゃママ失格だよそんなことないそれに気づいたんだから大丈夫だよ運動が苦手だってそれが勇気らしいところだよねうん俺もそう思うよ縄跳びができないから入学させないなんて小学校に行ったって 意味ないよねああ自分が産んだ子だなんて嘘つくのもおかしいし優等生になるために嘘つくなんて最低だそうだ勇気に謝る勇気あゆちゃんが謝りたいって ごめんなさい愛ちゃん勇気のために頑張りすぎてたみたいなんだわかるだろよしじゃあさゆき仲直りの握手愛ちゃんとしようかなごめんねよしはいこれで仲直り もうあゆちゃんも無理に頑張らないって決めたからな、うん、よしそれじゃあ面接で本当のこと言ってもいいって言うんだったら、うん、パパもお受験に参加しようかな本当にうん明日は3人で面接行こうぜ了解よいしょー嬉しい よしじゃあスーツ履かなきゃな嬉しいおスーツにハイヒールか感じちゃうな俺何着たって似合うんだようちは真に受けて何だだだだだだいけすんだよおっ雪頑張ろうな山ばっ え大様あ俺がよ車で送ってってやるよいいのかよいいよいいよいいよありねええこれ湯島天神のお守り昨日もらってきたありがとうさんちゃんありがとう嬉しいほらゆきありがとうゆ僕お受験しない <laughs> 今なんて言ったのお受験しない どうしてリコちゃんのこと嫌いになったから